बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में मियामी में अपना सैंतीसवां जन्मदिन मनाया है और इसके बाद वो फिलहाल यहीं अपने वैकेशंस एंजॉय करती हुई नजर आए जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं हाल ही में प्रियंका की एक तस्वीर सामने आई थी जिसको लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था अब प्रियंका की एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें वो पानी में गिरती नज़र आ रही हैं प्रियंका की ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रही है इस फोटो में देखा जा सकता है कि प्रियंका याच से समंदर में गिर रही हैं इस तस्वीर में निक को प्रियंका का पैर पकड़ते देखा जा सकता है निक प्रियंका को पानी में गिरने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं हाल ही में निक जोनस के बड़े भाई जो जोनस की शादी के एक फंक्शन के दौरान भी दोनों याच पर एंजॉय कर रहे थे तभी प्रियंका का बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी में गिरने वाली थी तभी निक ने प्रियंका को पकड़ लिया दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कुछ समय पहले भी प्रियंका का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वो निक सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आ रहे थे निक प्रियंका से थोड़े से आगे हैं और तभी प्रियंका फैंस की तरफ हाथ लाकर उन्हें हाई करती हैं और उनका पैर फिसल जाता है लेकिन निक